Bonjour à toutes et à tous les amis, j'ai le plaisir aujourd'hui de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo avec de nouvelles créations réalisées par Madame Le Chat Sylvie. Oui, Mini Poupées sont toujours présents pour vous, pour vous satisfaire, pour vos demandes, pour votre sourire et votre bonne humeur. N'oubliez pas que la page Facebook est toujours active, vous pouvez nous contacter directement en message privé, nous serons à de vos attentes et nous vous souhaitons une agréable journée ou soirée, peu importe le moment où on est, passez un bon moment avec nous en notre compagnie, on vous dit à très vite pour de nouvelles aventures, Mille Poupée, ciao les amis